gwe kyogamu what happened nebaga nti luku ati uh, gabuko mu ivory cost yekweka mu banka ne bamwijjamu ne mukazi we almost naked nembaga nti oyo gabuko kwejjamu because he has already humbled himself why do you persuade humbled man gabuko tebamuta you humble yourself humbleness is a virtue when you face challenges nti abantu baagala okukulabako ngaoli humbled kuteesa went to the dog olowooza kuteesa yali talina influence yonna emuganda e genda ku dog he went there his enemies ne bamulabako nti e ne kuteesa ajja mu kooti hmm. you disarm your enemies they don't pursue you But if you maintain the arrogance, you maintain the arrogance, kuwana, tulete taibwa, ero wa speaker tubutuale kubajia baku banyo. You cannot hide the pregnancy. The incident you suffered yesterday, mustate au seba teriba sumesi. Na baga nti look at this young girl, ndoza katimuchara mkulu, kaboyo. Kaboyo baamu yula, mulamu wa president Museve. Nibamu yula, niti kumus, umufali sogu. Have Ugandans talked about kaboyo? the moment they talk about oh, your carrying her mattress on her head to Luzira, she disarmed his, uh, her enemies. Netuinza kulema kubera arrogant, what do you, attach it to Kanga, ko, a kubi duma, began in mass arrogance. Eh? Kunyakuban to Kubanya, Rakuanyakuban to Kubanya, Katimufinya setback. A setback is good in the politics. A setback is good in the politics. Success after success is bad. We are go getters in the chairman of Wagamba. we are go getters kakati go getters you are suffering a, a humiliation you are suffering a setback for the first time tebakitegeera yaabwe gwetwagala gwetugoba nakaketekano akabadde mu new vision babakonona abantu nekakuba gundi nekakuba sempija sempija yabye yabye ente zamawako sempija stupid nekamukuba kabadde kakuba nekukulubya nakuba <clears throat> kakati kakyaliyo amawulire gaako kanagawandika mukyenyi kyogamba guba kagisaayo kati kakyabantu oyo tayibwa mbatigasigwe mmanyi bwebawayo kyawofiisi yemakerere akakasajjako akakabadde mu new vision chinese offer to reconstruct are we talking about reconstruction or to find out to the, the, those who burnt it if the chinese can reconstruct it what if the asonist come back kobo kabadde bwekabadde tupulyempulira ekitole kuba bwe kagamba kagondi kagezi bwe yafa kataddewo fund crazy fund kagezi children did you take the children there <laughs> olunaku lumu bajja kakwata bakasibe bamaze okuba ne munne wako sente zekatusi nebaresi byandala kakola eritoli kati otambula mubantu gwe nabagambanga nti if you dig a pit to cover an old one. Then you remain with a pit. Omuganda ganti owe mukira bunyolonga atali da Buganda. All of these people you have humiliated, demusibisa makomera ne mubba sende. You are going to stay with you, them. Temucha asura nakusala Nairobi. Ne woba mubba sende, ne wokutule Eurusia, uba wema. Tebenza kulinya wandu. They are going to be marooned here. Uganda is becoming a, an island prison. Ne obugaga obakunganyiza bogamba. Babu kwati deyo. Mm. Azisinga basonde, baligezo mani kwewola sende. mukyaina yakabawa millioni za dola mmeka nizira okuba nti sibafaanana oyo mukyaina yina business wano singa njogera bannauganda tebajoosa azisofa giveri 5 million dollars akakayogera mbusimanyi what are we buying sofa you are paid 18 million dollars remaining with a debt tulijowa lawyers of 12 million dollars ogwempaka kunama ebiri mm. what are we buying nentwe yako nentwe abambula omutayimbwa mutwe kakatire mbagamba ekyokubiri ti me ayozirake some people came to me from usa there was a black professor found me nampita muserena nange nti weare scouting for intelligent brain young africans for future leadership. Somebody has recommended you, me, to you. To gain the bakazi be jabbatwala edda oba byakati dda hmm. nemugaa am doing a phd at state house university do you have a, university in the state house and yes looking and listening to museveni as he does things i'm doing a phd <laughs> so Hey, thanks for identifying me, but I'm engaged somewhere. You're busy. Zinachifunamu. Banjoga, neba joga, neba joga. If you want to defeat a tiger, you dress like a pig. Now, to know this, I'm going to worry and see the magazine going book at Tabuna. Yundi. Bona! Bukbekanua. Professor Bagamon Biri Kuminena, you know that man is character. Ajabaku Babamariko. nze mwankuba mu bukedde muyina international kati naye bagamba nti nze isated museveni museveni canot support criminality tekiriyo i have not seen anywhere where the president has protected criminals nabagamba nti first incident yali yazizinga zizinga yafiirwa abaana mwenda mu nsiko ne batuuka n'obutamugamba naye nakuga nti abaserikale bazizi nga bakuba omubbi ne bamutta she was arind before court kayondo yamuwoleza maybe museveni sente yazimuwa mukyama zizinga omusango nagusinga kayondo escorted ha to, to nrc bali balowooza nti ajja kubeera naye zizinga bamukwata ndoza ekyali kinana mumukago nga bakajja bookya abakazi abokya hajat mukwaya nalweyiso noyo gundi mukyala njuba negundi yaa mukyala njuba yagendako egermany omujjanjaba uganda confidential ne government is treated like an african queen olwo nga babakuba abantu bebali tebagala naye mbagaa nti omuntu yeka museveni gwe nalinda bye nga aprotegete nga bisangwa bamukwatira mu america nga agula ebyokulwanyisa we even we even twawaayo ekizimbe kyaffe embasi yaffe mu america bamuwe beiru why he was on national interests he wanted to buy arms and you know americans congress emala kugenda nayita wali nayita wali that's how they lose business hmm. naye tebeeguya they cannot not accept money from criminals so this man bisangwa i don't know where he is president yamuteerayo akabega because he was on nasanga sale nga bakajja sale nga atamidde ame kamanda yamugobirawo muganda i remember very well abantu bajja sente mu banka nga baga nti amakikagenda kuwamba gavument the president left nakomao nemubuuza mu press conference nti naye osikinze up the yame amagi people fearing Uganda ni zifia tati wakani safa eku mzeme ni agande ene bale what we should do it will go 10 feet era situation ni normalized no confidence ajijawa Karl Marx akugamba nti bwo yagala tuye zero discipline mu bantu bo you deal with your own people mercilessly mm. mwaba asatu mwababiri mulimu omuntu gwe gwotasaana okutegeera nti amuwaayo eh. yabawadde bwe bagenze ejo yabakoze ati misinde ku misinde mbu mirundi yatuliku aloganse yammwe nti somebody believes after being indicted nti you still believe that you can be in cabinet ato ngamuta nti museveni tayagala kulima naye teyata sirika nga babbi of course abamanya ntianti ah. institution yaziteekawo nemuzizanyiramu nabaga nti omwana owange tayinza kubba kataala kamotoka kumotoka ezimezemu omudde wange mukuba sesi kubanga oyo nti omwana wange avumbudde amawulu kumuliraano mukuba sesi abatabba abaswaza nze their crimes that are not forgivable nti orepinza omukazi orepinza omuwala besesi webakuleeta onywenjaga besesi mutabaniwo nekuba nti oyo omuwala ayimba iro trave to love again but ino the first card is the deepest mhm. yali ayimba ku boyfriend we kitawe yamusanga anywenjaga namubesesi ba <laughs> ate bakimanyi nti nkikola waliwo yaleeta efujjo efujjo yagenda e makerero naafuna abayayeyaayi atwala ebintu byange atwala tv atwala biki nagamba abamiritar <laughs> nagamba abamiritar nti mumukuba esasi ajja ekiro mumupiira ajja kuleeta ababbi mukuba esasi muli writing kamanda waabwe nagende wamukulu wange natuza maamu nabagana naye nomusajja omwana ono yamuzaala nti naye mwetemukikola yaddamu bikola ajja kutuleetera ababbi twagenda mu nsika yo nedokita jaakaluyombya netuli omuganda gwe bakuba embooka akaaba ah, laba abaganda kyebabakola munsifulungiddeotana explanation one yatambula najja ekampala nga tabaguulidde ayinza okujja n'abaki ne bambega ne basanya n'arepinga omwana wa nanyini kibira twaga mukube kakati how do you expect that the president can support you when you are doing eh, nakabulidde nga kagamba if the business is bad where did the kabaka get the kidney uh -uh, you are stupid kati ne kabaka muteke if the kabaka yasi muganda nafuna kidney chivula bantu bukolagana na nabenu ndi a defense ye mutadeyo mu international criminal court ndi because the business is good even the kabaka got your kidney yata yashayo muganda munaji mu they are stupid they, they, they, ejogo lyokka eriguli mu mutwe jogo lyammwe kanega ti ekimusoke ntasobola basonyi you have dented his, the country's image naye mukyali aloga nti thirty two people arend before the international criminal court 150 under investigations 62 surgeons under investigation kuti abantu mumalwaliro era alinga ebasinya okubanga wenkubuuza ogambe institutions yazitnti nkugambye bano ababbi anekyo tebakitegeera ti okubba ssente mu education omayi bayina ejirikitika basuula embwa kati oyo kakuweza abadde akola kimu education nabagaa nti one day when an enquiry is instituted against minister of education fasiriti ajja kujegana nti yagiriimu <laughs> kuba ababbi tabamanyi bo babbira kwono nakalema ensi bwagijoozi bwenyala mukiba gwamasulire abantu akwata abantu nalya sente nakolaki ne president museveni bwaliba mu retirement enew gavument netekawo ebintu eh. nti mu gavumenti ya museveni mulimu bebasibira ku bizinga ti mu gavumenti ya museveni bakwata abaana mu operation mu nabasite kanso kakati abo abaana mebakwata abanuuku abo abamu badisapiralinga oganize baliwo emafiya akola ebintu byotasobola kukkiriza mafiya alinga mwenzi omwenzi yefuula mukodomiwo nosula nemukazi wo nga yamulinze kumakya <laughs> <laughs> era webakugamba nti osi oh, mwanyina ukannot believe it kuba gyogenda nakuwoleza nakugamba nedda banamakagamwe katedde omanye omwenzi omugezi ayina okumanya <laughs> nti omukazi omukomusajja ziizi nebwomugulya gomesi ku christmas atula nabbaabwe kati ekuyamba ki <laughs> do you need an additional family if you want to protect your marriage det amarried woman huh? hey. Eh. tayagala makage gaffe kakati esabotua e, omusiru n'omwezi nemafia bakola ebintu byebimu yanotize to understand nti goloza lwaki bannayuganda tebagugumuka they don't believe it no naye nabaganda n'amawulire gafiri institution zamwe zonna bannaddiini baani babawa sente nobody can mention it except me anti kakati nkugambye tbannankabiro bebategete nti kadaga bamuwa ekiwandiko ekikwata kuoganiza tebamwagala gye bannankamiro kati baleeta tayebwabakifudde yusufu asasaani kitandikira kuono era ejjogo lyabwe mbuta nja kuba tayebwa tajjayo mutwe oyo mumanyi nnyo ate ebyange biba bya audio na video ate wange tulinnyayo ba omutayimbwa mumutwe <laughs> era kati abo babba dadi wange sente nebwekweka kati bukeerawuwe tugambire ku musajja tugambire ku musajja uncle sam tugambire ku musajja tugwe osobola okwogera naye nayemwamu nentwe zaabwa nentwe kati wumpulira bumpulira buli webuti butudde webuti ebalinkumbabuwulira nembagamba nti ezo factors mmeka three if you commit an offense that has external dimensions oba ofudde domestic okubba sente zamwe nemuzanyira kubayigigi nemujaba bamulyagonja nemudiramubagoba nemukola ki nemukwata banamwe nemubasibamu sente nemuzibba ebyo muli ku domestic but these three cases have an international connection temuyinza kubawona abamerica abamerica kasoo batunuulire nabagamba eya ego tekasi basooka na european union yagamba oyo musajja uh, oyo werectual commission mm -hmm. if we don't do this and this we shall not observe elections olwokuba teyasoma political science ate naye yali tasaanidde kubanga byamuka mwoyo yali dpp n'abavubabira besibwa omusango okukwata omukazi after two years thereis no lawyer asobola kukola kintu ekyo rep nga bagamba nokuba ntanaaba omutanaaba nomuvunaana kwaba besigye alinga kanakuuma akasima oluguudo yalekawo nenkovu singa ayina amaanyi ago singa wini atambula mirundi hii kati ye owooza ne fees to be chairpersonal verecto commission boba nekibi eki baliko nti balikoleza mu ssente tuteekeyo stuge gwe tunabbiramu thats why they have killed all institutions ejogolyo okubba okusoma okubba okubba okujoga okubba okubba okulya ku baana babannammwe ku mitwe butimujano nga tumutwala wano ngaotwala yana sikuba enyolo nenkwasa omutwe sikuba manyolo nga kuwangulamu sikutomera mu meeting ngaentamu kagambye I thought it was a simple matter. Simple matter. Singa Museveni yali amini. This man can fight for eight years. Munene amuganti, not only eight. That man can fight for 15 years. Because every day he is angry. Every day he is angry. Mwanu kwamba, be kwamba, tere, kabateranga. Ama tu, nama dinda. Kabaterange ngoma, kabaterange ngalabi, kabafuwa ngomu lere, kabateranga mjaguzo. Jokole mwezi unandi bajemu. Temudanga mkujoga bantu. tetujanga ku musete busi miyanda lingi ya e uganda ndizi mwalimu tulabyeko ku famu zamu I had to get a job. I'm educated. I look for work. Turn near come twenty two dingana. No, hmm? I want a compensation. And I am going to pull it down. I got it. Kaji de mesa. Neka neka teke kasete zangu basirete. Kanzete bunzete chiro bunzetuali. ninga naye obusajja bunuka bujimbu bebazoka mukazi wange nagaana agaa neddaka bujja ekiro ndyokenta asidi bube munzikiza nga asidi ate asidi gwenina bwakuyingira muluta afulumira mumukundi eri mukundiyenjogeraombutte <laughs> ntegere nti ku nsi mulimu abakambu ababi ababusinga afulumirawa Kakati, <laughs> your human race is external, organic case is external, kidnapping is external, have an external dimension. Temusobola kyobola abantu Bungereza yadduka mu European Union. Amawanga agamugagana, Italy, zifunye crunch, why? The economies are, are managed at Brussels. Economy, we have a the Japanese wound, the, the, the Italian lira. nga teri mubvalibo sente yo gyekoma okubeera ey'amaanyi tutunda bintu yes bagenda mu yula amawanga gamugagala because day affairs mbagamba nti eyo gundi east african federation mujja gyogerako naye don't have a dominant factor like european union etandika n'amawanga abiri america nga etya the spirit of uh, communism to western europe tas a dominant factor era egun e sovereignty nkulu nnyo you have not transferred any of your sovereignty to arusha to form a federal government it's very important to surrender your sovereignty nga bano bwe bagamba we are an independent country yes you are independent but you are a member of a global village you have benchmarks to follow uh, ate mwe mu bujozi bwammwe mumwagala okujooga amerika amerika ebagaite mulinye wabwe tulinye muziki tulina buzo nti ala yantonda ndi musiraamu bakuba you want to violate american gun sovereignity omutemi valemerera ta mubbaala nanyini kiraba abagamufulume gwe tunywedde tukunywedde waba kuba bukubi america ebagamuwunya enagesi temuyingira muzikiti <laughs> ate sovereignity evaawa you would invoke this sovereignity issue if the americans are imposing conditions on you but is you if you continue with that arrogance two your assets are confiscated zoinayo eh zinto kusasula abakongo bimwayo nekisangani nebaga nti biden yakubira kabaka wa dubai esimu nakubira lamofuse south africa nakubira uhuru kenyatta nakuba kuhuru wampa none of the assets belonging to ugandans should change hands era omusajja agenda ku etimu okugjayo sente akatonkkmanekkaiwawantednatema natema nengalabiye <laughs> gwalonza balekana bana abazungu ekenya batusa mumwene embeeraembeera anti have committed offenses organs era mumuvuma abamerica kambabuuzi ovuma mbagamba bulijjo nti omwana akuyitamu ku musajja omutwala mukifulukwa buli wakusaba sente oyina omuguli akabalagala abyogera eh, kaate tasese if today the Americans release a list of 32 people who are under trial by international criminal court, Mukampara Mwita Mumu, where are you paying all of this money not to be known? If the Americans today release people who own billions of dollars in America, Mutambula Mukampara Mumu, Ngabatu Beri Ankuta, don't provoke the Americans. Uruntaru Luachi, too. Ndiyo Nugundi, but you must. eyakwata akanyama kanewanda naga nti nebanda gavumenti yeyamulusse kati yaleega engalabi nti kana akawala akava ekigupa kakanabako nti ogwanga alaawo alaawo oteesa alaawo profesa alaawo ayebale alaawo lugunda twengege the americans lugunda yayina kliniki eh, muniyamanyiyo amanyi howe system works naye twengegizemu ine gundi yanje gakuweddeko ngaagira gyasaka bali abasajja bagezi kakati tuddengaojeko kino ekyokugamba nti eh, kubyebwaanti bakuzanya eh, bwebati tebajja kujjako obuyambi ovecharge ywa nationalbeyiwe kunguudo ufai kubamba tibagenda kukendeeza bubbi bwabo kakati what will happen you not have money to pay for civil servants hmm. abamaje beedimu abapolisi beedimu ngoloza bakasula abakasula gwe wekka ajjamu emisolo eh. giweddewo eh. wali obwetavu obulina eh. okuspendinga tospendingngoloza bakasulabakasula gwe wekka the experts in overthrowing government era abamerica buli olabala nga bajjayo omutuufu abaganda tukugamba tikasikonda yajja omulwadde ku buliri afa bufi kasula bakasikonda abanyankole bo bakayita bulala kigambo kikambwe nnyo <laughs> agasikunda <laughs> you don't benefit ne moyi moyi naye yabavuma yayina omusajja nga bamuyita nasiru ngaalinga bali omunsi naye nga ye nasiru teyasoma ngaalina omusajja kanyingi yakolanga ku lunya ngaalinga ogwanga ngaalina omusajja mule mutisa mukamba teyasoma bambuuza mutisa wasoma ki tiaamwe ah, graduate from the university of life nebengegiga ababimere muba mmemere mukole mutya mukole bibina byesobere nti biki wati muyidit nali nyenyenyiye nagenda mu amerika bush nagana omulaba nalabako foreign minister naye yali musiro uku baganya okulaba mukama wali wano bagamba ti poliisi yesinga okulya enguzi naye asinza okukola mu uganda mupoliisi nengenda ekirabo nenkijjayo nga bamaze okufuna ekitongole kyange so obuko didn't common sense is not common obuko bwe yaddayika baamutta but mwe did not have peace mugende musome mwe yatuukako gavumenti okubba netradinga ne maine n'omuyindi nga sente ziganye era ne muyi yabavuma nabagaa nti dont remain me about your money can survive for to you ku independence kati what happened omusajja n'amugamba yali ambasada wa denmark namugamba nti why why do you vomit on our shoes after eating our food eh. Eh. ate abamerika gankubuulire abamerika balina ebintu ebife babamanyi kuba bategeerera when you saw america expanding its embassy in your country is a sign of danger look what the type of ambassador you send you is, is ekalya diplomat ordc weri yanoonya obululu kasitola ba diplomat wa america nga si kalya diplomat anti kalya diplomat baga nti avaako esouth africa nawa naye waliwo abasajja ti waliwo yagamba bush ti nze njagala kusuula mui kyokka nange kyenjagala okukola mu nsi n'atawaanya kenya yagamba bush nti nakunoonyeza akalulu oba yali wamawulire ne bamukubira kenya emiggo so kakati tekiraba nti baladc eh, okuva ku eh, eh. district police commander hmm. aladc presidential advisor ministers directors at the nrm secretariat mps mironge nge twe nrm tebajja kutambula ebyo bali munsi tabimanyi era ibozirake nga ndebye gundi abagoba ufunuyo bagobe naga ya mayrash mulamusha ko ta us i drink my two beers a day nze kuma ba america so what plans does the government have ante kugambi ndi banaba ko bate basoma international relations at times there are people who can campaign for you kati mu buganda tolaba kasamwale tabakusasira baganda babazira waliwo kututwala kumbaga nayogerera kubafu banjawulo nogo banadduli noleeta kiwanda kiwanda muliro kiwanda ki this was a bad strategy kunoonya gwe banaaliramu sente politics ship business museveni has managed thirty five years why is not a business man batikisabeera musente nebatwola bwebatyo waliwo wajoga ennyo buli wali sente afukulawo buli wali sente afukulawo nebagobaonebagobaonebagobaonebagobaonebakunyekontnebakunyalako nebakunyekontnebakubamalyo nebakwonoona mu bukete kakati time up the moment you graduate from through akazu akazu nekatigomya abalala public ingebata. I'm telling you, engage the Americans, a diplomatic query is responded to by a diplomatic answer. The president should prevail over people like Barimunsi, people like Navakova, people like Obwanga. They don't have anything to do with diplomatic affairs aboboogezi bakunyimbe bawemuzi abonno ah, ah. americans bo bagezi omanye abazungu abo bagezi nnyo bwebakuvuma tebanukula naye bwejiribwa zaabwe zigenda zitambula tebakalaba gwe wekka bakima noliyega omukulembeze asavinga ne bamukima they frustrated the all efforts for, for you, European, African Union to solve the issue of Gaddafi. Nebadira bashi nebamukuba ekigo nebadira mubalaka nebamukuba ekigo tebakakuba omu <laughs> bwolaba bayingiddewo baba bategedde nabagamba nti bwolaba landiroadiwo atandisa okwana mukazi wo kitegeeza kati otumayo omukazi emyezi muyingidde mwena maama gwoba oyogera naye ekitegeeza omukulu tali bulungi eti nkubuulira nti pulezidenti munyiivu ali kubunkenke atali ah, kubunkenke ati yabireese anti bire biddira ye yanti abawaddeyo goga nti oyinza kweka puliginansi eh, nti how long will you protect muserena nemwekwekamu the eh, you reward you into a problem nebabagirayo difensi yammwe nemugiwaayo kakati bwebamaze okubasomera babadde wiiki satu muddeyo why should egundi emaani pakistani eyajwano gwe nakubanga how did you find his yagamba mupakistani polisi polisi ya uganda takataka polisi ya kenya takataka bati rwanda dont dare mupakistani nga atambulya mumotoka ya minisa heavy regarded bwe yatunda assignment yasooka hmm. minisita teyamuweereza campaign mukube ku fiti yadduka fetubasonyiwa busonyi myamu notulekeyo mwina emitima emimu ali musazewo n'okunzita munzite tumukunde n'abaganda nekuteesa n'abaganda profesa n'abagamba abagamba ekintu kyekimu if you hate him listen to what he says he makes a lot of sense nejo yabagamba nti the person am going to mention you hate him but listen to what he says separate his emotions but you listen to what he says because this man provides a solution nameshoningani olwo eh, mirundi katukomewo nanyini bwongo <laughs> omunyankole nakayita atya <laughs> Mm. obujoozi bwe bayina mu mitwe tebafunangako ku setibaaka kati ejoogo lyabwe lyonna libali mu mitwe babadde humiliated for the first time olwo banofuna abagoba yabafuumudde entebe ne bajja nengalabizaawe zisejjembe sejjembe ne bajja nazo nentwe nentwe nentwe nentwe yaako nentwe ebisete byobulese nentwe zaabo nentwe nentwe yabulese tebuli nya yabulese tebuli nya nentwe zaabo nentwe nentwe nentwe bajja kuvumbagira kukamu bekukamuakavemaa <laughs> bwe yoleko kabudu bunneko budu ke bulwa kakamba budu ke taye bwa badu ke bajja kuba koka mu ba bono eh? bimi shinde bwe buyingire ebinya bye mese mm, mm. Musebe ntayinza bayamu. How? Mhm. Ujja kutembe ntinga buzita ndogo. <laughs> oluwa egikime ogyozi gikime hmm. gikime gikime bajya kunywezako kamwe mu kibuga wano ba okarabekanokaduke ate banadukirao wano tebayinza kufuluma mukibuga bajja kunywezaako bakokamu obulala buligenda kufaamu zaabwe ne bwekwekayo kalikola mu woteri yako nga kawiita eh. nkugamba disipaka hmm. not engage in the war with americans take for example the police sako hmm. these people are detected the money every month they don't get any benefit mm -hmm. wadaba okumpeya yitutuzalendo baali bagitandisa ennaku ezo nga bavuma kavuma baali bamutandisa bamutandisa endowooza enzige manyi bwe babalabubaze nti awaliwo se kyovalaba ensi yakatamwa akazwa ensi yakatamwa ne musiba abaana balina bannammwe ne mulya ssente ne musiba abakazi abo ne balesa amaka gaabe obusungu ensi bwebayinako balikwatako kamu mu kibuga obulala ne budda kufaamu ne bwekukumayo nebutema ojja kulyako omwana omutakugamba dadi abajungu bamututte nga bakomando abamerika babuyoddewo temwina future lairodakanenvero instead of claiming that you should be in cabinet why, why should you be in cabinet kakati abasajja balina report hmm. the most of the buildings owned by ugandans in manchester city belongo to policemen police officers singa bamala nebabifulumya tolaba bapolisi abakutta enkoni ogoba bakama baabwe emisinde so dont provoke americans these are international eh, obligations bajja kubasiba you cannot hold this information they know you and fortunately nti eh, museveni ekimuyamba italy party gwe tasinga museveni ali party yaabwe singa zenna protection bwensuli waliwo abapolisi kumi motoka yange bagitomera butomeza awo mu dakiika ssatu baali bamaze okubalagira batuuke balaba agitomedde my veco uganda uh, uh, satellite monitoring nina ababodaboda bamvaako emabega gikwate kuoleba batule bentu ezo buli mu hoteri bwekukumi bwapama ne bujja bwekwekweya kugundi ku kamyu bwekwekweya ku kamyu n'omunyango enyuma ziba busi bwajjako pologulamueno bwajjakenobabuke olifa okola bwawiyita muhoterizo jakemu bakubetente omutwe obaaliwo biyita byakuzanya kagali nkugamba ti nefukyukya yamusibiri yenyini obusajja obwo bugikutteko kana akatabanakawandiika bakayita the wisdom of a fisherman dated 16 january 2015 profesa kyabagamba you hate him but that man nekuteesa abagamba nti if we had listened to this man in 2014 bintu tibyali baddewo kuba nzi nange ninga bamerica nti gavumenti njira njitunuulira si mumusoose okukola alobanse no the moment you commit a, an office that uh, which has an international dimension, you are finished. Domestic law does not help you. This is a global village, and the chairman of that global village is the president of the United States. Biden. kakati kyamani wekyalo bwakugoba konookola oti oluggudde kwani onoosulawo ate abachina babakambira bwereere any country what is my international relations any country which cannot sacrifice its children for overseas or domestic interests is not a nation. Waliolabiwa bachina nga bakobe mundu. China has avoided the war for 70 years. ne, ne Hong Kong ya negotiating and negotiating. They are accumulating wealth. Tojja kulaba mu China kuba mundu. Ate abalasi abo e Syria balwana. Americans balwana. Mu China wali omulabyeko. Nga kuba mundu. In spite of their numbers. yekumaaso batema butemi kakati nkugambo nti ne bintu byenawandiika atandisa ate okubiraba nti nabagamba abo abaana abajoozi akazu akazu akani abantu kumusana banyalako akazu akatuuse mwene embeera nabawandikira nembagamba retiring president rules and principles of succession nga mbabuulira tyejyokulya mmwe ekyo temuyinza kuzeyitamu musika mmwe oyagala okusikira sheeke ne bakusanga ewandika yanga oli embizi otamidde mwabalinda itedd mufuka mutya eggwanga obanga mutunda oganizi z'abantu eggwanga temulifuula faamu yammwe teryalikwata ku bukulembeze mwabo obusika bwagenze tukuba bukubi ndulu ne badduka ne batema n'obwa sipiika tebajja butwala kagulupu kekamu ako kekamu kasooka laba mu mawulire mumonita bwe bumu ngoba monitor buli ya sente obwa vision buli ya sente olaba badi omukazi ono womu wina atigomya abantu nasamba abantu kugundi don't you uh, do, what did you learn from buganda riot nze naye wunya buganda riot singojjo ko kwagala okwokya nyabo era omukyala kankunda yangu bidde simujju timamu afaali ati gwe nawonya oyo kankunda nze munoti tribalist naye neewunya abaana abo gye bajja ekigambo omufaliso nti omunyankole tasobola kugwogera agagayaayi agakubanga abantu buganda rasimwe mwagijjamu ki basiri bali bagenda okwekyanatete yali eva rwanda mhm. they were coordinated bakuba kulayija emiggo sebina nayitawo tremlod blow yes kati omukazi akuba abantu muwino ngaakuba baki ate akabukire nekagamba omukazi omunyankole nebulebye nemuvisioni yabwo nga era akasajja kekamwako kekajjawo obutoda naye lwaki temuwera mawulire gano mugawere mugane okugagula this not a media this is a masonal media nogamba omusajja sempijja misa wa agriculture tiyagenze kufaamu najjako ente ezamawako sempija nazikabula abantu <laughs> nibulayoko bumpu akabumpu okugwa okugwasa nze muddemu bumpandiikeko nyimirira ku red paper nakatasa kanga akasid oba olimayo oba osaawayo mhm. tosobola kumpandikako byabusiru betintako kamu these are not journalists these are apaid up masonaries si bamawulire temulina mawulire nebalwanyisa owayiso owayiso kati bakubye omuntu eh, ali mumpale eh, omukazi tebamulaga nono tebamulaga nomukazi ali mukitete atya amubakube nekati ayo obulwanisiza omusajja muyiso waliwo hmm, nebulabukibazinga waba mesagi letu eh, mumawanga mala battabutte you protect you protect a media the moment you cease to be a media oli kulimino bamutayimbwa mutwe njakuba akabukedekakubabujingo nekamumalawo kanisa kagisudde nekonigino nentoyakonbulewakakubanga kayingire bakabakubidde mu kanisa nebakatiramu mesigi negenda nzalabu mpandikako ah, kulibyamagabo mazibw ati kano kebafubutuddeyo kamagabo mazibwka egwaliyo gyogaabantu waliogatonafiirayo tokke omwana nge bamukuba mukazi mukadde bwebamugubye kumwonoona tebakitadde mwekitegeeza hmm. Hmm? mwana yafunye amaanyi waliogalabye basenetazi bamukubira simu baniolozasinga <laughs> siza ayina amagezi mutwe tupuliveerovahimu nti abavosi ni bagenda mweyambisa singa ali wano hmm. naye eyamukubalowooza alikwata ku mwana okulambula abaana kusomera ajja kulambulanga malaala abasajja bano tebeetaaga kisana kamu beetaaga obukambwe bwenyini obwekitalo nobasimwe musingaaya eh? nkugamba wanoakulambulanga malaalo mubanagenda kulambula baana kusomero nkugambanti eh, nkugamba nti protect hmm, eritaringe president masensuwa That is access also protected is a security and the protection from persecution. Should also uh, be aware of global and village internationalism. Internationalism is closing in. This means that we are having new new generation of rights. What was not considered as human rights violator, violations have become so. The internationalism through new agencies like the ICC, is intended to keep leaders in developing countries on their toes. They use those who have retired to shape those taking power. Therefore, a retiring president in choosing a successor must bear this in mind. Finally, a retiring president must ensure that he, that he, he, he retains some influence in the body politic. 2015 temukola ebintu bino we are losing to globalization. Nobody can protect you. This is an international offense. Mbwe Canada, uwa, ah, ah. Yes is not don donors. Yes kutta bantu. Tuchilegera era bo batagera nti baina amanyi mu government. Bali bali secretary mu parliament kana kakazi ngera kachiresi. We we regulate, o oh, regulate nayo mukunzu yo bwachi. Atabo bekwese. Chovola boyo mukazi kati bamujje mu heresi. tewaliagenda aba covid ajja balemu shirost shirost ye buli lwayasamya akamwa bwati ayogera bya busiru shirost credibility resource must be credible the president must remove that woman nti waliwo omusango oguli mu serena ogwa organize this is when a holo cabinet uh, brings a, a bill to regulate to affect the other one nti ffe twakikola naye gavumenti ne gavumenti mune parliament eh. obutashirikako musirikeko bihambo basajjamu musirikeko mukkirize nti ku kino tetwagatmuleme kuleeta ngalabi nkugamba nti e, e, e, retiring president waliwo wenjogerera ku ligase nti ayina kakati ligase ya museveni eriwa eh? abaana abo ligase ya museveni bagyonoonye ligase nti museveni ensi egenda kumujjukirakoki mutadde abantu mu bbuutu nga idi amini kakati yalwaniraki kyovulaba mukambwe buli omwaka ogaa nti musajja mukambwe muyitirimu yes what do you expect eh, from him isuccessor hmm? Eh, mm-hmm. ability wano therefore it is important that resigning president and sure his successor must uh -huh, legacy legacy nkugamba nti therefore it is important that a retiring president ensures that his successor does not undermine his legacy president museveni pointed out that he does not care much about the, his legacy however this is important ugandans will remember museveni among other achievements as a man who restored peace, stability, and human dignity, and rejuvenated the country's image. Uganda is for the first time in history such soldiers who don't rape women, who do not kill with impunity, who don't steal from the public. They will remember that Museveni turned the Namamvi, killing villages, during Amini's time when Okeru was ruled, into an industrial center. In the 70s, and the 80s. People would scan the Naman forest on a daily basis to retrieve corpses of their dead relatives. Government soldiers would take their victims to this slaughter dungeon and leave their dead bodies to be collected by their relatives for burial. The place became a mortuary of sorts. A group of youths permanently remained there to depend on incomes from relatives searching for their lost relatives. Museveni will be remembered for pro people policies like a UPA USA Onabagagawale, prosperity for all, free and fair election right from the village level to the president. Therefore, no retiring president would wish to see such achievements erased by his departure. Therefore, he cannot hand over power to a person who threatens to undermine the above. In the case of Uganda, this must remain monuments for President Museveni. This explains why President Moi did not rename Kenyatta's monuments after his own name. He put up his own structures. Even in his early days as president, Moi insisted on following the Nyayo philosophy, implying walking in Kenyatta's footsteps. Kakati Moi. Mm. Kino standing. the wisdom of a fisherman. Kati kyasitanze nga muyina drones mu public cameras omuntu ne bamuta mu kkooti mu kifo ky'omulondo ne budde okulwana ne budde okulwana naye bwe musiri ate ebwalagi waliwo kesimatiddeemu ne muga detentions nti mu detention disappear minister mulambo wa internal affairs nayimira mu gavumenti mu palamenti ya uganda n'ayogera ebyo tetulina detentions wenjagala okutangaza emu entaling president alina okwenshuwaringa nti otugambye alina okwenshuwaringa nti amuze mubigereaa omukululo gwe kino batononye abasobola okukisa etiasinga bavaakona mubigere tibategedde nti kenyatta kisinzaku gyofunye obuyinza mhm. moi moi university yejawo kenyatta university omo kenyatta international airport apotutudde mhm. moi university kenyatta university nabaga nti nze ndi munyayo kubanga kakati bano bajja ne bamulwanyisa rcs ne batutuma lcs ekyo bakijjawo national resistance army ne bakijjawo ne bakiyita bdf tweres history ye kakati ate eno gurupu yo ateekoledda ddala bya violence eziyo mu 7 kyobala abaana baabwe babagamba nalaba ngaomwana ayogera nejjajjaawe namuga nti naye ebyo byemukola bitukola bubi mu america weaeeaionalities kati tweyita banigeria tweyita bannakenya kati bampulira balinda byakubba baleeta battayegwa balabe nti balina ogiwambao balina okuba buli wamu wonna balina okuteeka kakati puresidenti yakoze nakalema nina ente yange negituuma nakalema hmm. seduma hmm. endala bagiyita akulo <laughs> bonna nabatuumamu ente naye nakalema natera ogibondugula ku ttaka eh, anti museveni yamukoze ekintu kyatamanyi museveni yalagira dda bakwate wali kye netulyagenda babba sente zaliya 50 million dollars bawali kye ne babagamba arrest us on condition one you must give us a friendly judge two but we are obeyed three but fine nga sikutusi kati pazo weri ne kati esumba bwe yabakola kati esumba yajayo fayiro kumi nabaga nti mm, bagundi bwe munneregamu nga mpime kinga eh, kati kana kakazi akasula nga banks kabugulu bumwe kali kesimbyewo entungamu era tebalaba oyo omusajja nga yesibyeko kati esumba yatutte gundi nene nyo bwe bamalukuko but if you kill every woman you rap then you become a homosexual buli gwe mukolagana naye ne mumujoga buli gwe mukolagana naye ne mumujoga baleka basudde embwa yaabwe ku jirikiti kati gira emisango tebalina gwe basuula ku jirikiti thats why theyare even dragging in tekabaka tekabaka koti ekidini tebalina kibakwatiddeyo mwanjooga buli muntu fenna netugenda kati mweba mweka bwemukyefuyira mwegaliddemu kibawunyira mmwe mweka tulina kubawunyira tumulina kumukiwayiriza kubanga omusajja bwabeera mu nyumba nga mulimu omwana omuto mukyala tereza omwana oyo napikozi yeri akikoze <laughs> abanyampi katuba kyalina munyampi yenna tewali munyampi gumuwayiriza kintu kyabwe mwakisigalamu mweka kikuba mmwe kuba masanyalaze kuba ki kuba ki byonna bikuba mmwe abalamu abagobamu nimufuuka akazu buli wamwona buli wamwona fiti na fiti na fiti na fiti nabamala kumalisinganga te paisonire bakubanona nebas nadduka nobugalubindi bwe nakuba abantu kati bamuyina bamuyina afulumye tulinda kulubya tulinda kulubya <laughs> esowani teremera katandaalo eh. enkwa teremera ku nte toyinza kulemera mu nyumba kabadde teremera mu nyumba bagikiikamu nga kofini kulubyo nayo ojja kufuluma naye oba aliddawa bukedde ngaekubye bantu bukedde ngaesekudde bantu agusimawulire kateka kakatambi kaffe tukende eh. Exactly enough, when I went into this political situation, I tried to preempt each and every activity my opponents would do. I knew if I, I allowed you know, to, to, to, the contest to take place, there were several people who were willing to come out. I even do not trust Tamaribirundi. You see, that man was willing to, to, to, to even cross to the west to come to Simple and campaign with me. I hmm? had started this getting rumors that was already dealing with the people who were contesting against me. So I had to find the means to overcome that such a thing. So when you look at the whole situation currently, you see I'm trapped between a rock and a hard place. Leave alone what His Excellency wants me to do, what's me to, what He wants me to clarify. But the whole thing is that it is still a very long story. It is still a very long story. And now that I've got all the information that I need, I think I can now overcome the situation. I'm not going to succumb to the pressures currently. I am not going to succumb to the pressures. At least my defense is clear. If we have to put down some facts, and the figures. Again, I have, I'm going to defeat the whole situation. Looking at the whole, you know, the stance. I know I have several enemies. I could be looking at them enemy, but remember, there are people who says who used to propose that since I wanted to be prime minister, I want to be, I wanted to be promoted, and uh, at least ever since I came to the cabinet have been a full minister, cabinet minister. There are several people, simply don't like me. They simply don't like me. They have that feeling that this young man came from nowhere. To, uh, normally, I think that is what Kamalem normally said that I came with smell feet, just from being an RDC. Then I ended up somewhere. Yeah, but you know, that is Iraq. It is Iraqi politics. When you're Iraqi, you, you, things get in your way. It is not you to force your way into, into things. Things get your way. Look at from where. Three years ago was Bobby Wayne, simply an artist, a musician, and all that. But he turned out to be the, the, the, the, the, the, the biggest contender against his excellence. A man was arrested for, for 35 years in the power. So that is rape. So where there is lack, it is the whole thing. So Tamarimiron, is a fight, and all these people are fighting me to see that maybe they spoil my name. Imagine what would happen if I arrived the campaign place without me particularly doing something about it. So the whole thing is a very, very, very elaborate story, which I believe I'm going to count Professor, I'm telling you, I'm going to counter this properly, properly. I'm going to counter it. Mukutu kutuli. Hey, bagundi uh, ya. kati yayagala bwa minisita naba prime minisita aganye okukkiriza nti awunya political stings omusajja yali bwetwali mu nteesaganya erankasita hmm. kiwanuka omusajja mugamba lodi fisher ino opposition ino but the arrangement is intended to get it of power but you have forgotten two things. You are not bigger than Uganda. Tori munene kusinga. Eh. Eh. Na gamba nti refiri ayinza okusala obubi. Naye eh, refiri kyaba asazeewo. Kisanyusa abamu. Kola nekibanyiriza. Nagamba kiwanuka. Nkusususu neno gye tukoze ebizibu byonna tubimanyi. ebigirimu even if it lasted even if it lasts for one year but what we want now is to achieve uganda's independence namuga nti if constitutions are not made with mistakes what will the future generations do yes why do you believe if you knew that he wanted to be prime minister, that he wanted to be in the cabinet, then why did you mess up yourself? Look what the Orthodox Church, if you want to be a bishop, you don't get married. If you want to be an ordinary priest, you marry. Yes. If you want to be a Catholic nun, forget about sex. Kakati abo ah, chichizibu chabu, tiaruana, ya ino mkisa. Ino mkisa mnene, yajja tabeeranga ku outside cabineti bamusuubiza n'obwa prime minister naye eyakusuubiza eh, obwa prime minister omubetr agens admit nti n'obululwe waabwe talina yatyanze ate okugendayo timba kugendayo yaligudistru kakati gwe olwokuba otya abantu bo eggwanga lyo libonebona olw'okubeera gwe the national interest must prevail over your, your interest. You have failed to protect yourself. Hii. Omusajja. Ainzo kumanga ya kwa dehija. Musajja msiramu mugaga. Naga antikola hija. Na yera. Akungera. E, e, Retiketi enyo nyajikuwa nga kusanzo tamide. <laughs> Katia nyanyi ingira mundi. If you knew. that you would play a crucial role, a very important role in your future, you were young. Why did you mess up yourself? Why did you? abayina ah, ssente ah, buli kibuga bayinamu ebizimbe n'ebweru in fact i didn't know the, the brain behind creating cities every town which, has, which was elevated to a city they have buildings there kakati mmwe eh? ate abayina buli kantu konna ababbye buli wamu hmm? wati e, e, eryo ddogo lyenye ddogo lyo liba liko balenzi mmwe buli kimu mukirina mubbya education mubbya heresi mubbya buli ministry yonna nyingi nnyo nnyo nnyo nnyo nga disinas of the, the sun kunovera eplas newalala upgrading ebuka eyo oba gwatanagifunafuna kapotebodycode ku mitwalo esatu mukenda e, eh, kagirako omwezi gumu oba premium buka eyo Startings, the most affordable pay TV with all the content you need. Kiwelevina, our good property manager, uh, property consultants, Bari Wali Chitabi Kusta, and Yumba Bazi Soloza, AK Department, Genda Yuba Kuyambeko, and Yuto Wazizim, Bakubona Abona, no. Send us a phone kakeka, Mubakubira Zero Sam Zero Nya, Munana Munana Zero, Zero Mkaga Zero, Zero Sam Zero Nya, Munana Munana Zero, Mukaga Mukaga Zero, Uvenga, Chiwede Bulunja, Hope. Prestige Margarine siyaji aliku wa umesu wa mugati Iyi, mfune muduka lwene supermarket ya kuliyo kumpi Kwa eh, baking ya migati ah, Ukiriza uh, kine ni niyo Nufuna na magula manji Mutade yo baking Gena wali kuduka lwene supermarket ya kuliyo kumpi Mfune Abade bambuza ba uh, Bright Future Health Organization Bali wali, kwa, bali wali Kampala Road Wajio kubango basanka Ndwade zetuwa yugedeko zileza prostate Ndwade zetuwa yugedeko Iza eh, ulcers, pressure, sukari abalumizi bomagumba n'abainaaniya abakyala n'ensonga z'amaka bazikwatira ddala mu bujjuvu njagala okukwata essimu na bakubiri aba bright future health organization ku 0755 mu 398982 0755m 398982 tusibule naye ekyembagamba bagala okumanya abaana mm. ono omuvuga yagambanga nti ambajjanjabe gavumenti yerimanya kyerinda bamulwanyisa nga agenda funa ekirabo yawangula mu bavubuka naye nga kati bategedde amakabwe gafudde eh, eh, eh, omwana mulenzi oyo ayina efitina mu nsi naye ja kusasulira mu baana bwokubenya abantu akati tomulabako kasejja kano kagezi tolabanga ku mwana waako famire tekagiragana ko kamanye bakanoonya bakanoonya okudda esironko emotoka kaligiyisa mwaluwa okudda esironko kaligifumula kalaga mwaluwa ku bantu bekakuba ebyandala nekamuwakuwaza nekamutekawali kakubasempija nekamutekawaliaba ah, ente zamawako mwene mubeera ne midiya nga yeyonoona bwenoonyi bantu edistractive media ntize midiya neyegudde yes egudde midia kikyalinagabula midia egudde osoma entertainment kuzanyamu independent monitor independent ovu nabo byebakuba byabo byagundi kati bagenda kuba propaganda propaganda propagandaomutungangba amumoa aabumoa followers than your newspapers combined tesina kyembatya muwankuba ne munnemu nosanga abasajja ate mwana wange bazibu kakati bawandise ku byemuka ekitabo kye bamwetegekedde okumubattula eh? oli omwana fitina mu nsi ali mubukedde nobalaba bakitonesa bali ku tv zaabwe kubalaba bano bakoca ekimbo enkyo nekulikako baba bayaguzeyo emotoka empya fitina yakbeddagala linekaba omwana oyo bayakulirawa naye batugamba mu byobufuzi nti egundi a poor journalist abeera ne anger ku bantu nawulira oyo omukuba ngaga nti thats the problem of baganda batukwatirwa obujja mm, mm, abaganda weresi tugimanyi nti obugaggali ziki ega katonda yagikuwa nayeffe tetusobola kutunda organize kufuna sente omuganda bwolabasa omuntu mulogo saddaaka ate nabibanebaganda bebabireseemu omuganda nga asaddako omuntu omuzimu gwomwana omwana wekibungu kiki tisikomasomadas fe tetuli kugundi eyo tukkiriza omuganda asobola okubeera mu kampuni nga mubba katendemwabbanga sente mu offisi olwali ogivaamu nebongeramu sente hmm. eh, nze nga sibalinako omutima nga gwamu namutunuliranganga nerigamubwerega nekaleeta tepu sirigikumekesa gwoli tomeketa tepu gwenga oli kasasiro you blok my compensation as you did last time tugende ku feezi tubagita ka buli feezi naye nokuba nono omusajja abasajja beyiyiza abo nga bakoja kimbowa bakoze eddagala lyabwe bakoze nokamufiti no yebadde enkola yawaliwo akagundi kanagimakolo gavuma kampereza hmm. actually ensonga gyogeddeko abantu bangi ebaluma Hmm. angaye eh, ajima kola kavuma ah, ganti bana tulabye nnyo okugula amasanyalaze nga ga mutwalo gumu unit b 12 eneyamanye anti nkubuulire hmm. nti next saturday ngenda kakusomera hmm. nti president yasikiwulenga miliyoni za dola ataano bawalikye ne bazibba agenda okuweereza abantu ngaemiti gyalimu enkuyege sirayini emu sirayini bbiri kaagati okitutu nagoba abadde abawadde contract bakomewo nagoba tuheyo kubana bagaa nti bantu bali tribe tuheyo is aman ekibaliwa kibalabe was intended preempt oyo tuheyo akomewo musajja werukungere they prefer mugisu kati kitutu najja tekawo akawala kamutibwa nagoba inginiya gundi naye singa wasibanze mukazi gwe tewalituuse embaale nalikibonese gwe ekyogenderwa eh, eh, bano tebetaaga kisa kakati purezidenti yasikiwalinga miliyoni bina eza dola bagala kuzibba bazipangedde singa samuweereza tepu singa bapulaninga ozibba baali bazitwala mu kampeni masanyalaze amasanyalaze gava wa eh. tulina ebitongole biringakugambye si eyisu demosis yasi yisu nti baleeta waya ezamirindiamu zikola emyaka esatu obeena enyumba nekwata omuliro so you, it needs rewiring. You need to get to, to get money for rewiring. You can even have kakati ya tereza. Atereza. Mbibate get dente bitongo libi na agenda bima agenga. Bani meku bibira. Mkubo li chitongo li chinina achibamu. Mbibu chito ibumeme achibamu ama nyedu. E yukundi achibamu ama nyedu. Elanje na bagamu. The president himself, which was your quit, have been to his young ones, would call the family members. n'abaga nti ekintu kyammwe mukisuula ave olusoluriten ebook overstrong yaron government all of the problems we are having many of them originate from the palace kyobala nti bano kakati okulemera ku bawali kye babasibe togaa nti tamanyi baalya sente z'amasanyalazi naye ayagala ba future bagenda okulonda bakitegeere ti if somebody ajja bebeekweka tobalabako bekweka olwokuja obwo ne badduka ne balyoka bakuba mumawulire ne batekawo embwa yaabwe omulambo bo ne badduka bo ne badduka ne bagula amayumba ne bakola ki aswayurichitiweyayuwa abantu mumayumba gammwe babakolimira buli muntu yenna ne babanyumyako mucaki ne babanyumyako mukwalira balongo ne babanyumyako ku mbaga whoever has worked closely with you has a bad story about you yes nga tumaliriza okufa kwa president idris deby nga kwenyamiza emitima gya bannayuganda gyebamuzinzeeko mm-hmm. no mm-hmm. deby kirabika kiri mu bacyade noli gundi ono weyadira mu bigere naye yagenda kufulontirayo ekyamuyamba yayina yayina communication n'abamerika yadduka ku lutale era bwe yatuuka enjamena yajjamu buya ngoye ze namukazi we nadduka hmm? kyabwe ali kugambye nti bo bali bulevu kirabika kiri mugundi yaabe oyo hebule yayina abayekera nga bayita desadirat yajjaku gukon naye okudduka okudduka yava ku lutalo nko namutwala naye yagenda ku fronti line era omusajja wa libiya yaŋamba nti naye tye twatya museveni nti omuyeri bi yeyina e, e, chad tebagalana muboda ya chad yanzu kuliko e, phosphate bano bajanja wedi bawulya balwana hmm. abo ku boda ya chad naki awo wakati awo waliwo enyanja ejula okwenkana leke victoria yabikibwa omusenyu balwanira mazzi agati omusajja yaŋamba owali omulibye yaŋamba nti twagenda nitwewunya olunaku lumu nti ononoja muvuma kubanga omwana oyo ono muwala wange naye alina akajanja kootalabangako damwoje kuliko nkuvumire kugunja akamwenda kaga nti omusajja muzibu avumira mukazi we ku tivu ledi masfono muwala wange nja muvuma ate mwaje kwekalabekati kujako nga omusajja mugalidde mu nyumba amwokeramu lwakube n'omusajja <laughs> agamba owaalibiya eh. nti baawulira olulimi oluswayiri olwogerebwa mu njamena eh. omusajja yakuba esimu omusebeni namugamba nti gweremera mu bbanka withini twawazi nja kukununula chadi chadi kitayaabwe chadi bali balwanyi kikyewunyana kukyewunya nayemwe ekikulu mmwe kyemuyinaanti bo kati nga lwejima lwejima used to fight at the front line yes ndya people abalina gundi eyo nti tamatiranga tebakoze eki museveni agane okube kakiri nagenderako yabeeranga kuki ati wa read his book front hey. era mugenda nemugamba nti ewaffiridde kano walina okuba abo bakano baddaba mubitabo bajje nebabeera mubitabo naye waliwo babagendayo nga yamanyi bwe yamanyiza amajegebwa ti musobe takwatagako ak47 nalumba mpondo nga aba adf bagiwambye for days teyagikwata k47 ekyo ekyo tekyewunya nakikukyewuunya kati emanalekeme siina kyentya apaana nze sina kyentya motoka yange njebereramu sina kyentya kubanga mubyomwita shirikiatewulira shiriki shiriki yeyingira ne muminyonyo shiriki yeyingira piso teyingira mu nyonyo shiriki egenda mu nyonyo piso nga wagijeemu piso teyingira bagakaffe kaliwa tosobola kuyingira kuma nekakaba ah, shirikiiriki ah, ekaba so yosefaoyinthe problem yes nti obaina mujjawo bwolaba agenda okutwala omwana mudwaliro kanti omukugu munene kati agenze you stop wishing him seven bad things put your house in order of opposition mulonde mumuwangule but uh, ewakuddeyo eh, kino naye eh, eh, omukisa ogwaffe nawulidde ekyogera kakiga era omukisa ogwaffe era guyitidde kyadi era kyadi yegutudde <laughs> <laughs> buli lwojjukiro abasajja bano tebalituuse ku kyokya singa nanyone buyinza teyalowooza nti ansobola wemujana mutwala wanowemujana mutwala gwe wansijaewaffe Ho ho ho <laughs> ekiri ku mmwe mwe ekiri ku mmwe you leave the political platform don't try to remain at the top concede defeat ugandans can easily forget about you who knows kakoza mutale now